mon sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort, pour ma péché. Autrefois, autrefois, j'étais réveillé Hey, j'étais mort. Ah, monsieur. la je connais le ta mariée. Oui, Je veux servir. Je veux servir. Merci, oui, Jésus. Ne laisse pas la croix. Ne laisse pas la croix. Quoi, t'aimes ça mieux, dans sa bonne pistache Le Chemin, le chemin peut-être. où il va. que me servir. plus. Alléluia. Gloire. Celui qui est mort. Gloire. Celui qui est mort. Oui. Autrefois, autrefois, j'étais rebelle. Alléluia. Ignorant de la croix. Oh. Alléluia, celui qui est mort. Alléluia, celui qui est mort. Glorifieur, glorifieur par la vie, celui qui est mort. 124 par la vie, celui qui est mort. 124 acr. Glorifieur, glorifieur par la vie, celui qui est mort. Alléluia, celui qui est mort. Pour le sabbat peut être fin par dit péché si t'es sauvé. C'est en merveille, sauvé. Péché t'es marré, mais l'adorer mon Dieu ma Allez, on va le croire. T'es fils bâti, ouais t'es fils bâti. Pas contre mon ton pas maudit tout moi-même. T'es que t'as l'homme à souci. Alléluia. T'es fait sans foi. Patpon On ve On ve te plis pa se On ve te plis pa se On ve Oye Souche kote mteye Souche kote mteye Aleloye On ve te plis pa se On ve te plis pa se Aleloye as you get so gloire devant le Shekinah. Alléluia. Jésus, poisson, Ma bien, Si elle pour l'amour, que pratique là, entre dans son. Que sa bagaille, entre bagaille. Alléluia. Docteur Macabaye. Avocat Macabaye. Premier ministre travail, Président Alléluia. On adore. On Alléluia. Mais Jésus te Toi cette Je suis consolé. Je suis consolé. Et a Alléluia. Que Dieu Adorez, attendez. Adorez, attendez. Adorez mon Dieu, attendez, monsieur. Adorez mon Dieu, attendez. Adorez mon Dieu, attendez. Chaque fille de garçon et se marier dans marié. Si mon Dieu en adoré. Oh, qui perdu, mais Jésus te sauve. Ah, ah, ah. C'est au merveilleux sauveur pour oh, oui, lui. C'est un merveilleux sauveur pour eux. C'est au merveilleux voilà, sauveur pour eux. Quand je suis perdu, mais Jésus te sauve. Voilà, C'est un merveilleux sauveur. sera bien pitié tout de suite. Ta moins qu'à ta moins bouleversé en bas. Je me là, monsieur. Fêtez un réveillon, non. Fêtez un nom de créole. Misérable.